skaitītāja rādījumus, lūdzu nospiediet taustiņu deviņi. Citos jautājumos lūdzam uzgaidīt savienojumu konsultantu. Latvenergo. <clears throat> Elektri. Vēršam jūsu uzmanību, ka pakalpojumu kvalitātes kontrolas nolūkā sarunu ierakstīsim. Ja piekrītat, lūdzu uzgaidiet savienojumu ar konsultantu. A, ja nepiekrītat, Kamēr tad varat ar viņiem nerunāt vēršam jūsu uzmanību, ka reģistrējoties mūsu klientu pašapkalpošanās portālā elektrum.lv, jūs varēsiet ātri un vienkārši iegūt informāciju par mūsu pakalpojumiem, sekot līdzi savam elektrības patēriņam, veikt maksājumus un izmantot citas piedāvātās iespējas. Thank you. atvainojiet, pašreiz, ko ietu servisā, ir izveidojusies zvanu rinda. Visi konsultanti ir aizņemti, un tāpēc uz jūsu zvanu šobrīd atbildēt nevaram. Piedāvājam atstāt savu jautājumu valstspastā. Lai atstātu paziņojumu, nospiediet 9. Tas pats bija vakar. Viņš nevar sazvanīt. Viņa tikai aizņem atslēdzi. signāla lūdzam ierunāt savu jautājumu, vārdu un uzvārdu un tālruņu sazināsimies. Paldies par jūsu zvanu! Labdien! Mans vārds ir Dita Rietuma. Mans telefona numurs ir 298 11064 298 11064 un eh, man ir jāsakārto jautājumi, lai viss kārtībā būtu ar elektrību. Lūdzu, atzvaniet man, jo man te atzvanīja, uzzvanīja no kaut kādas jocīgas firmas cilvēka, un pēkšņi sāk stāstīt, ka man kaut ko te atslēgs varbūt. Bet tad man nekāda tāda informācija līdz šim nav bijusi. Cik es sapratu, tur jums ir um, varbūt jūsu vēstules pie manis nenonāk. Lūdzu, zvaniet. Gaidīšu. Visu labu!